Армардақта ағайын ел газеті егеменнің үшінші маусымдағы санына шолуымызды бастаймыз сіздермен бірге мен ажар қызы. көкірегінде өрлік салтанат құрған адам үшін елдіктің бейнесі мемлекеттік рәміздер шүкір азаттық алған тұста елдігімізді жаһанға мәшһүр ететін төл таңбамыз таңба мемлекеттің мерейі мен мәртебесін айқындаған көкту мемлекеттік гимн дүниеге келді Бұл қасиетті үштаған елдіктің ажырамас бөлігі азаттықтың бастауы. Бұл басты беттегі егемендік эталоны атты мақаланың кірспе сөзі. Ал толығырақ мақала авторы табиғат мұсылман құлдан оқып таныса отырыңыз. Халық пен биліктің диалогы. Бұл сөз қазір қоғамдағы жиі кездесетін мәселенің тақырыбына айналған. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде конституциялық реформаларда түсіндіру мәселелерінде осындай бір атаумен Қазақстанда референдум өткізілуінің мақсаттары мен міндеттері атты дөңгелек үстел өткізілген еді университет ұстаздары мен студенттері еліміз саяси өзгерістерді бастан кешіріп жатқан қазіргі уақытта әрбір тұрғынның дауысы маңызды екендігін баса айтты толығырақ ақтөбе облысындағы меншікті тілшіміз баян қызының материалынан оқи аласыздар биыл балалар жылы елімізде балалар мәселесі күн сайын бақылауда һәм басты жоспардағы іс шаралардың көбі де осы балалар хақында үйдің берік болмағы іргетасынан ал барлық білім беру жүйесінің іргетасы балабақша мемлекеттік рәміздерді қорлағандардың тым құрығанда орта денгейлі білімі бар анық олар мемлекеттің байлығын тәуелсіздіктің нышанын қызғыштай қору керегін білмей тіпті оқу бағдарламасына енген ғой деген ойға қаласыз сондай сәтте тәрбие еске түседі дейді мақала авторы олай болса тілшіміз ә, айдана шотбайқызының тәрбиеге негізделген білім балабақшадан басталады атты мақаласын оқып шығып ой түйе отырыңыз иә өлең сендірмесе өлең емес көркем дүние сендірмек түгілі жаныңды елжіретіп жүрегіңе сіңіріп жібереді айтылмыш дүниені жоққа сендіріп ғайыпқа айландырып қояды иланбақ былай тұрсын сол сезіммен рухын шынықтырып өмір сүріп кететіндер де болады деп мақала авторы жәнібек әлиман сөз бастаса орыс ақындары дегенде ойға оралатын ұзын сонар салқар көштің дегенде пушкин мен лермонтов есенин мен маяковский бар қайбір жылы ресейдің ломоносов атындағы университетінде оқып жүрген шағымызда студенттерге сүйікті ақындарыңды қағазға жазып беруді өтінгенде осы бір ақындар шоғыра қылаң берген деп тағы бір әріптесіміз батырхан сәрсенхан да осындай бір көркем ойға алып Толғырақ газетіміздің 14-ші бетінен аталған екі автордың далалық сүйу және бродскийдің жалғыздығы атты мақаласын оқи аласыздар әзірге осы келесі шоуымызда аман есен жүздескенше біздің YouTube арнамызды қарай жүріңіз